Рябиновая настойка. Рецептов домашнего приготовления этого напитка, поддерживающего иммунитет и укрепляющих здоровье, ну просто уйма. От самых сложных и длительных до самых простых. Но несмотря на все, вот это именно лайт-версия продукта. Напиток весьма ароматен. легко пьется, а самое главное прост в изготовлении. А как делается, смотрим.